ella es. Ella es. Ella es eh, una chica plástica. Ella es una chica plástica, de esas que hay por ahí. Esto es Hollywood. Les gustaba Miranda. de Tecnocoquito, la videotienda, la que le ganó a Beto. ¿Cómo? Beta Video Río Claro. <laughs> Vámonos, ensayemos, hagamos un ensayito. dice así. Espérate, yo marco el Quiero que todo se mueva.